hello and welcome friends Microsoft SQL सिग्निटी सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है एमएस एक्सेस एसक्यूएल व्यू की तो चलिए ये समझते हैं कि इसमें हम टोटल एडिशन कैसे करवा सकते हैं एक आपको मैं आउटलाइन दिखा देता हूं कि कैसे हम इसमें एडिशन करवा सकते हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करते हैं यहां से क्लिक करते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो जाता है यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और यहां से क्रिएट पर क्लिक कर देंगे जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर हमारे सामने एक टेबल दिखाई पड़ रहा है जिसको हमें कर देना है क्लोज क्योंकि हम काम करने वाले हैं एसक्यूएल व्यू में अब क्या करना है अब हमें सीधे जाना है क्रिएट पर क्रिएट पे आ गए अब क्वेरी डिजाइन पर करना है क्लिक तो क्लिक कर दीजिए क्वेरी डिजाइन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर शो टेबल आएगी इसको क्लोज कर दीजिएगा एसक्यूएल व्यू पर आ जाइए यहां पर हमें टेबल बनानी है तो टेबल बनाने के लिए कोड लिखना है क्रिएट टेबल और फिर हमें देना है टेबल का नाम तो जो भी टेबल का नाम देना चाहते हैं वो यहां पे दे सकते हैं एग्जांपल के तौर पर यहां लिख देता हूं प्राइस लिस्ट ये लिख दिया मैंने टेबल का नाम प्राइस लिस्ट अब इसमें क्या क्या चीजें देनी है जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट ठीक है ये लिख दिया name underscore of underscore product तो बस नेम ऑफ प्रोडक्ट आपको लिख देना है इस तरीके से और यहाँ पर टेक्स्ट डेटा टाइप मेंशन कर दीजिएगा कॉमा दीजिएगा एंटर करके नीचे आइएगा यहाँ पर प्राइस मेंशन करना है हमें तो प्राइस को रख देंगे करेंसी डेटा टाइप ठीक है तो ये रख दिया करेंसी डेटा टाइप और यहाँ पर एंटर करके नीचे आएंगे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ से रन पे क्लिक कर देंगे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर ये प्राइस लिस्ट क्रिएट होकर आ गई है अब यहां पे प्रोडक्ट का नाम हमें देना है और फिर उसकी प्राइस हमें देनी है ठीक है तो यहां पे मान लीजिए प्रोडक्ट का नाम हमने दे दिया कीबोर्ड ठीक है तो ये लिख दिया कीबोर्ड और कीबोर्ड लिखने के बाद यहां पे प्राइस दे देंगे तो चार सौ चालीस रुपए प्राइस है कीबोर्ड की ठीक है फिर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे दे देते हैं माउस तो ये हो गया माउस और यहाँ पे माउस की प्राइस है दो सौ बीस फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें एक और देना है एलईडी मॉनिटर कर देते हैं तो एलईडी मॉनिटर की जो कीमत है वो यहाँ पे दे देते हैं यहाँ पे सात हजार रुपए एलईडी मॉनिटर की कीमत हम दे देते हैं ठीक है फिर इसी तरीके से एलसीडी मॉनिटर करते हैं तो ये एलसीडी मॉनिटर हो गया केवल एलसीडी लिख दिया मैंने यहाँ पे मॉनिटर भी हम ऐड कर देंगे लिख देंगे तो ये लिख दिया मैंने एलसीडी मॉनिटर ये लिखने के बाद यहाँ पर इसकी प्राइस दे देनी हमें तो इसकी प्राइस है छह हजार रुपए तो यहाँ पर डाल देते हैं छह हजार तो ये हमने कुछ आइटम्स एंटर करवा दिए अब इनका एडिशन हमें करवाना है पहले इसको सेव कर लेते हैं जो क्वेरी बनाया इसको क्वेरी 1 के नाम से सेव कर लेता हूं बाकी ये प्राइस लिस्ट के नाम से टेबल तो आ ही चुकी है तो अभी हमने सबको क्लोज कर दिया क्रिएट पे जाना है और फिर से क्वेरी डिजाइन पे जाना है और इसको क्लोज कर देना है क्लोज करने के बाद एसक्यूएल व्यू पे आ जाना है और यहां पे लिखा हुआ आ रहा है सेलेक्ट तो हमें कैसे सेलेक्ट करना है क्या सेलेक्ट करना है सबसे पहले करना है सेलेक्ट ठीक है सेलेक्ट और यहां पे लिखना है सम ठीक है ये लिख दिया सम और सम किसको करवाना है तो सम हमें करवाना है यहां पे देख सकते हैं प्राइस को तो बस यहां पर दे दीजिएगा प्राइस तो प्राइस का पूरा सम होकर के आ जाएगा ठीक है अब ये कहां से आएगा सम जो है ये जो सम आएगा तो इसको कोई नाम भी तो देना है तो पहले नाम दे देते हैं एस टोटल ठीक है एस टोटल यानी कि इससे इसका जो टाइटल होगा वो टोटल हो जाएगा ठीक है और कहां से आए कहां से आएगा ये टोटल मतलब कौन से टेबल में ये दिया होगा टोटल कौन से टेबल में जाके लिखा जाएगा और कौन से टेबल का सम किया जाएगा तो टेबल का नाम है प्राइस लिस्ट तो यहाँ पे दे दिए फ्रॉम प्राइस लिस्ट बस हो गया काम ये देने के बाद हमें क्या करना है बस काम हो गया यहाँ से रन करवा देना है तो ये रन करवा दिया तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टोटल प्राइस आपको शो हो रही है तेरह हजार छह सौ साठ रुपए ठीक है क्या होगा अगर हम इसमें और भी आइटम्स को बढ़ा देते हैं लाइक यहाँ पर मैं कर देता हूँ हेडफोन तो ये लिख दिया हेड फिर लिख दिया फोन तो ये लिख दिया हेडफोन हमने और हेडफोन लिखने के बाद इसकी प्राइस यहाँ पे रख दी मैंने सात सौ सत्तर रुपए तो ये देखिए यहाँ पर ये सात सौ सत्तर रख दिया और ये हमारी क्वेरी है तो आपको क्या करना है आपको सिंपली क्वेरी में जाकर के एक बार और इस क्वेरी को रन करवा देना ये रन करवा दिया आप देखिए ये प्राइस बढ़ गई यहाँ पे देख सकते हैं चौदह हजार चार सौ तीस रुपए आ गया एक बार फिर क्या करते हैं यहाँ पर आते हैं कुछ और इसमें मेंशन करते हैं लाइक यहाँ पे लिख देता हूँ ईयरफोन ईयरफोन ठीक है तो ये ईयरफोन लिखा हमने और ईयरफोन की प्राइस है यहाँ पे मान लीजिए बारह सौ रुपए तो ये बारह सौ रुपए डाल दिया और यहाँ पर जैसे ही हम वापस जाते हैं क्वेरी टू पर तो यहाँ तो अभी कोई परिवर्तन हुआ नहीं है लेकिन अब आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा यहाँ पर जाकर के इसको रन करवा दीजिए तो यहाँ पे देखिए ये प्राइस भी बढ़ गई तो इस तरीके से आप ऐड करवा सकते हैं एसक्यूएल व्यू में उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video